Ba, bideotxo labur honetan, saiatuko naiz egiten, holako errubrika mugimenduarekin egindako errubrika, errubrika gutxinez eman pista batzuk. E, zue praktika honak edo zuen praktikak, ea onak diren edo onak bihurtzeko edo beagoak bihurtzeko gako txik batzuk. Bara, praktika onak astertu abiatuko naiz aurreko bideoan Ainoa Pujanak aipatutako 6C hoietaz. 6C hoiek eh, ainoak ez, ez zuen aipatu, baina aipatu beharra hau, liburua beran nundik datorren gut nundik atea dugun hau. Ba, mm, becoming brilliant what science tell us about successful children, hau da, zer esaten digun zientziak eta nola bihurtu e, ikasle arrakastatutxuak. Eta horrean, beraiek identifikatzen dituzte 6 Kolaborazioa, komunikazioa, edukia, e, eh, e, eh, critical thinking edo e, pentsamendu kritikoa, e, sormena eta, eta berrikuntza, eta konfiantza edo, edo autoestima. Self-confidence esaten dana egin Has gaitezen kolaborazioarekin. Nik hemen mango izkizuet lau pista edo lau irten behatu beharko zenituzketenak. lehenengoa, erronka, erronkak e, ipintzen dizkiogu gure ikaslei, denei edo batzuei bakarrik. Guk e, maigaineratzen ditugun e, gure praktikak sortu behar dit, izan behar dira erronka dunak, baina denontzako. Beste taldean egiten dugu, taldean egiteko e, jarduerak egoerak sustatzen ditugu, Ze batzutan, ipintzen ditugu ikasleak taldean lan egiten, baina ez dianak taldean lan egiteko gauzak bakar, bakarka ere egin daitezkenak, eta hori ere zain duen beharko genuke. E, taldean lan egitea, taldean lan egiteagatik ere hori aztertu behar dugu. Bestera, arrakasta lortzen dugu, denon arrakasta bermatzen dugu? Be, guk, e, nola san, sustatzen ditugun jarduerak eta sustatzen ditugun praktikak eta den guzti horiek izan beharko liatekete deno ikasle guztien arrakasta lortzeko edo. Eta gero laguntza. Laguntza nola ematen ditugu laguntza? Guk agarrik ematen ditugu laguntzak? Edo behaien artean ere ematen dituzte laguntzak. Laguntza ematen irakasten ditugu ikasleak? Batzuk ez daude prest, prestautak batzuk ez daude prest, eta horiek ez ditu behar ditugu prest egoteko, baina beste batzuk ez daude prestatuta. Komunikazioa. Gure praktikak eh, aurrera ematen ditugunean, baleabide anitzak eskino behar dizkigu gure ikasleei. Berdin dit, atxeatxekoak izan, batxillergokoak izan. Guk baleabide anitzak eskino beharko genizkiek eta hori egiten dugu? Beste galdera bat, nik galdera botatzen ditu. Bigarrena, prozesuaren arkitektura. Guri ikaslei, ae, eh, plazaratzen diegu, hola, normal, tranquil, nondik nola doan prozesua, ikasiko duten hori, nola egingo duten, e, egiten ari diren, egiten ari diren hori. Ikaslek ez dakitenean zertarako diren e, ariketak edo dana dalakoa, zentzua galtzen du, gure egitekoak zentzua, galtzen du. Bueno, beste bat, beste gara bat, prozesuaren arkitektura plazaratzen diogu ikaslei, bestea. Lorpenak eta a, akatsak. Lorpenak e, komunikatu behar ditugu. Da, pues, eta ikasle jakin beharko lukete e, esaten, zer ikasi duten, Baina baita, zer ez duten ikasi eta ikasi behar eh, ikasteke duten, duten hori ere bizibilizatzen eh, jakin beharko lukete eta komunikatzen. Ba, ba naiz gai hau egiteko, baina oraindik ez naiz gai, baina izango naiz hau egiten. Nik uste dut bi prozesu horiek eta parez pare eukitzia e, e, oso aberatsa dela mm, ikasle baten pertx, e, eh, pertsona horretan, ibil bideo horretan, ba, ere oso aberatsa Eta azkena, edatzen dugu, sortzen dugun guztia, komunikatzen dugu, bainoia ja ez gela barruan. Komunikatzen dugu e, komunitatean, mm, familie komunikatzen diegu egiten ari garena. Sortu duguna, sortuko duguna. E, beste, e, beste gainontzeko eskolako kidei esaten diegu egiten duguna, batzutan itxi egiten dugu gure gelako atea eta ez dugu kontatzen egiten duguna. Atordan hor, irla bat sortzen da eta eskolak ez luket, eskolek, eskolak ez lukete izan behar, e, irlak. Izan beharko lukete gutxinez, mm, irla multzo bat nola da hori. Hirugarren zehak, edukia. Edukia sortzeko, ikasleekin edukia sortzeko, tresna anitzak e, eskaini behar dizkegu edo mm, eta ez naiz hitz ari bakarri material, tresna materialak, izan behar da bai tresna kognitiboak, tres, e, prozedurazko tresna batzuk ere, ikaslek ez dute eh, ez dira jaiotzen jakiten hainba gauza egiten eta gu gu gara beraien ezitzaileak gu gara hoien erantzungili erantzunkizuna dutenak gero er, e, eduki hoiek ba aldira e, elkarreragileak hau da sortzen dugu eh, erlazioa edo dira berriro ere irlak. Hirugarrena. Batzutan burua usten dugu sortzen eduki hau hauatzen sortzea eta bat, batzuten eh, mm, daukagunetik abiatu gaitezke. Ez dagoelako dirurik, ez dagoelako denborarik, ez dagoelako dana dalakoa. Daukagunetik abiatu gaitezke eta eta daukagun hori aberasten, sortzen, Guazen, batzutan, e, e, gabe ere, baditugu gure, gure ikaslek eta gu, gu, gu ezitzai bezala sortzeko dukia, batzutan gure armario napalean gorreta zenun ez dakize hori, ba, erabili dezakezu. Ba, e, berdin dizertarako. Eta gero, anistasuna kontutan hartu behar dugu, eta horretarako ipini ditut, eta horreko more batzuk. moreak, Eh, sortzen dugun hori izan behar duelako eredu. Osa guk ezin dugu eskaini ez edukiak, ez dana eredugarria eta eta gainera eskatzen ari diogu gure kurrikulumak esaten du eh, pertsonen eh, arteko e, elkar, e, pertsone arteko berdintasuna zaindu behar da lan gizon emakumeen baina gu era gu izan behar gara eredu. Orduan eta sortzen dugun hori ere izan behar du eredugarria. Eta diversitate diversity pini dut hemen Ba, hori ez, anistazuna ere kontutan hartu behar dugu, edukia ere irisgarria izan behar duelako, hainbat. Zun, sortzen dugun hori irisgarria da? Igual ez da, baina guazen, abiatzea daukagun horretatik eta irisgarria egin. Harik eta polita izan leike ikasleten. Critical thinking. Edo, e, pentsamendu kritikoa sortzeko, ba, hemen ere, ba, e, guk egiten dugun jardun horretan, ikasleak egoera, egoera sortzen ditugun egoera horiek sortu berritu ditugu egoera batzuk nun egunerokotasunan eh, aurrean beraiek pentsamendu kritikoa sortu behar eta horretarako guk eskaini behar dizkiogu estrategiak egunerokotasunean, hau da gaur egun gertatzen diren hainbat gauzekin ze iritzia dute. Bai, ikaslek iritzi propioak eduki eta dute eta auki behar dute. Eta bai, bere bai, guazen atz, eh, eta go, errazio handia dauka elkar bizitzarako kompetentziarekin. Atzokoa, leno pasatakoa, zeiritzea dugu, ze gertatuko, o, gertatutako horren aurrean, zeiritzea dugu, zeiritzea dute ikasle. Jartzen diegu egoera horietan, pentsatzen, ba, duela amar urte Euskal Herriko egoera soziopolitiko-linguistikoan aurrean ze iritzia duten, bueno, pas, ez dut esaten baino, E, ariketa polita da. Eta sustatzeko batez ere prentsamendu kritikoa. Gero kultura, kultura, kultura eta kultura artekotasunaren aurrean iritzi kritikoa ere mm, lantzea polita da. Eta kulturek ematen digute, olako kultura, kulturak eta kultura ematen digute e, zea, e, ematen digute abagunea, ez? E, aukera. Eta gero, e, espiritu kritikoa eh, lantzeko ikasleen ikasleak ipini behar ditugu arazo batzuen aurrean eta arazo ba-, arazo eta e, indarrean dagoen kurrikulumak hoxe esaten dago, ez? arazo egoeren aurrea, arazo egoera dala unitate didaktiko edo, proiektu baten motorea, bueno, ba, guk jartzen ditugu gure ikasleak arazoen aurrean. Arazo ez da izan behar arazo fisiko, bueno, ba, araz, problemen aurrean beraiek, beraien estrategiak pizteko eta eh, jartzeko mm, egora bizi batean guk ipini behar ditugu eh, mai gainean, jarri behar ditugu umeak, eta gazteak egoera horretan. Bueno, sormena, eta, eta berriztapena. Ba, etengabe, etengabe aldatzen dagoen gizarte honetan, gu sustatu behar dugu gure ikasleengan sormena. Eta, eta gaina, berai sortzaia direlako jaiotzez. Gazteagoa, umeak txiki-txikiak direnean sormena daukate bizi-bizian. Eta hori batzutan ematen du, ematen du eskolak eta eskolak, eskola e, e, instituzio bezala, batzutan hori estaldi bezala egiten dugula, ez? Hori esaten dute eh, hainbat liburuk eta hainbat adituk, bas. Guazen gu gu estaltzen ez dugun hori berriro piztea, ez? Ez dugu nahi estaldi, nahi dugu nahi dugu piztu. Ba, horretarako izan behar dugu irekiak. Eta irekiak zentzu orokor batean. Ba, zen gure burua apur bat, eh, bori Ba, zen gure begiradak, e, zabaltzea eta horretarako esnatu behar ditugu zentzumen guztiak. Batzutan, askotan zentzumen batzuk astu egiten ditugulako, ez? Eskolan, ez, ba, ematen du eskolan bakarri dela entzun, hitz egin, jo, baino eskoetena gauza asko egin daitezke, e, eh, zapo, piztu behar ditugu, esnatu behar ditugu zentzumenak. Apurtu behar dugu apurtu behar dugu, a, ez araua, araua norma bezala, baina bai apurtu e, estereotipoak, apurtu behar ditugu buruan, buruan sartuta ditugu noen bat eskema, ez? Ba, ja ez da, badakigu, ja ez dala ikas, irakaslea zutun ikartillo batean eta ikaslea banaka, badakigu hori, ba, apurtu behar dugu horrek, eta hori horrek apurtu dugu moduan, apurtu behar dugu enbat gauzeken, hori pentsatzen duenik, eta, eta ez dugu izan behar belurrek beldurre al cambio, beldurre frakatz, frak, beldurra. Bueno, bai, ez baldin bazaigula hasiera batean em, atera, igual bedarrengoan. Baino, guazen. Guazen saiat, saiatu behar gara, bestela saiatzen ez da eta azkeneko azkenekoa eta bai da bai da oso garrantzitsua ba lan landu behar dugu. Gure ikasleen autoestimoa landu behar dugu. E, ez, dugulako astu behar ikasleak, pertsonen artean e, mugitzen garen eremu eh, honetan dena garela aragi, dena garela sentimendu eta batzutan ba ez dakiz, batzutan hastu ite zaigu, ez? Ba, nigo, batzutan hastu ite zaigu ez da irakasleen artean, ez? Ba. Gozen, gure ikasleen autoestimoa horretarako ba, batzuk botatzen ditut ba, ospatzen ditugu denon lorpenak edo ba, batzuk batzuena bakarrik. Se ba, nor, mm, ust, mm, tratatzen ditugu denak berdin eta bena dira ah, pertsona bakarrak, sentitu arazten ditugu guri ikaslek mm, espezialak. Ba hori, top, izan behar gara Fernando Trujillo dio moduan memorables. Gurekin gogoratu behar dira. Eta ez gurekin, gure orpediaren gure izenarekin, baina gurekin egiten duten, du, zutenarekin, Ze, zu gogoratzen, zego, zego goratzen zarete zuen irakasletaz, zure klaseetaz. Izan gaitezen memorableak, eta ikutxinez guri kasleak, guri klaseak izan daitezela memorableak. E, ondo egindakoa, egindakoa publikoa egin behar dugu. Denon, ba, gaur abagaur, e, ez dakit nork, lortu du, lehenengo aldiz, e, ez dakit dana dalakoa. Ba, guazen empoderatzen jabetzea, hori oso oso feminismotik eh, eh, ekarri e, dugun hitz potoloa da guazen jabetzea eta e, eta alduntzea gure ikasleak. Eta azkenik, ba, sustatzen dugu gure jardunean eziketa emozionala? Ba, o, guazen egitea osnarketa bat. Eta, bueno, pues, zei e, eh, irudi hauekin, hau da, nire, nire ustez, nik enbaten dizkizu gako batzuk. Enbat gehiago daude, eta batzuk igual ez zarete egongo ados esan dakoarekin, edo bai, edo ez, amar gauza gehiago esateko daude, baina, bueno, hau dira nire irudi hauetan zelatu nahi izan dudan, hori, edakoak edo dan gara.